تمرین شماره 6 گام برداشتن از پاشنه تا پنجه از پهلو کنار ظرفشویی بیستید و با یک دست لبه آن را نگه دارید به جلو گام بردارید طوری که پاشنه یکی از پاها درست جلوی پاشنه پای دیگر و در تماس با آن باشد سه تا پنج گام بردارید به عقب گام بردارید طوری که پنجه یک پا درست پشت پنجه پای دیگر و در تماس با آن باشد دو یا سه بار دیگر گام برداشتن به جلو و عقب را تکرار کنید. آیا این فعالیت خیلی آسان بود؟ به تدریج این فعالیت را تا حد اکثر 15 بار افزایش دهید. به تدریج مدت دست گرفتن به لبه ظرفشویی یا پیشخان را کمتر کنید. حالتان چطور است؟ اگر آمدگیش را دارید و میخواهید بیشتر فعالیت کنید، پس بگذارید ادامه دهیم.